Всем привет! Вы на канале про фристайл. Я очень удивлен тем, что в интернете очень много обучалок по shoulder столу и ни одной обучалки по true shoulder столу, хотя это удержание более сложное в изучении и выглядит гораздо круче. В этом видео я расскажу про этот трюк, про то, где держать мяч, как его удерживать и что тренировать параллельно, чтобы выучить его быстрее. Удержание мяча происходит немного сзади верхней части плеча, плечо при этом немного приподнято и завернуто вовнутрь. Благодаря этому появляется достаточная область для удержания и контроля мяча. Голова при удержании направлена в сторону мяча, опорная нога немного согнута, рука может быть как немного приподнята, так и касаться корпуса. На первом этапе важно найти удобное положение тела и ту самую точку, на которой вы в дальнейшем будете держать трушолдер у вас эта точка, эта область удержания может немного отличаться от моей. Ставьте мяч с рук и тренируйте удержание. Постепенно ставьте рекорды по удержанию мяча. Снимайте себя со стороны, смотрите видео других фристайлеров и прикидывайте, какое исполнение трешолдера вам нравится больше и стремитесь к нему. Иногда вы можете терять контроль и чтобы удержать мяч, будете касаться его головой и возвращать на верхнюю часть плеча. Такое иногда происходит, но старайтесь не привыкать к этому. После того, как вы научитесь держать мяч на трошолдере около 5 секунд, усложняйте себе тренировки. Тренируйте трошолдер с подкида с рук или трошолдер с некстола. При подкиде с рук ловим мяч на трошолдер, амортизируя мяч ногами. В идеале, чтобы мяч вообще не подпрыгивал, подкинули мяч и поймали на трошолдер. После того, как научитесь ловить мяч на трушоудер с подкида с рук, можете научиться ловить на трушоудер с чеканки или с футстола. Делая комбо Next Toe True сначала можете набрать немного инерции с небольшим замахом, как при АТМ, работая при этом ногами. Старайтесь максимально долго удержать мяч на трушоудере. Кстати, обучалку по АТМ можете посмотреть также на моем канале. В дальнейшем увеличивайте продолжительность удержания мяча на трушолдере и доводите трушолдер до стабильности. Например, можно делать комбо Next Toe True где после этого комбо на трушолдере вы держите хотя бы 5 секунд и сделайте такое комбо 6 из 10 раз. Это будет достаточно для того, чтобы прокачать вашу стабильность, но в дальнейшем вообще старайтесь что делать 10 из 10. Смотрите видео с онлайн-турниров BUK и другие аперы видео. Пробуйте более сложные комбинации и придумывайте свои. Снимайте себя и доводите исполнение до идеала, формируя собственный стиль. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам в изучении этого красивого трюка. С удовольствием посмотрю на ваш прогресс в этом трюке, да и не только в этом трюке. Отмечайте, отправляйте, в общем вы и так все знаете, что делать. Э, ссылки на свои соцсети я оставлю в описании. Хорошего прогресса вам и до скорых встреч. Пока.